go. Ready? Yeah. I'm going to turn this just a touch. Right um, всем привет-привет, кто присоединился к вебинару нашему. Um, время уже 9 часов утра. И мы начинаем наш вебинар о том, а, как а, принимать ребенка а, если ребенок получается от прошлого брака. Um, this is Тим. <laughs> Это Тим, а, Тим Бог и uh, Женя Вильхелм, Евгения Вильхелм. И um, сейчас буду. Окей. Okay. Я просто проверила. We're figuring out the technical part. <laughs> да, технические моменты некоторые. Um, итак, uh, к нам уже присоединилось, я смотрю, несколько человек. Um, мы очень рады. Давайте мы просто сейчас пока что um, поговорим, кто с каких городов. Uh, мы с Тимом с города Такома, штат Вашингтон, кто не знает. А, мы рады вас приветствовать. А, напишите, пожалуйста, с какого вы города, с какой страны. А, очень интересно посмотреть вообще полностью весь, всю географию. So you'll have to pardon us. This is our first time using this program for a webinar. Да, вы должны uh, дать нам немножко такую небольшую скидочку, потому что мы первый раз используем именно ProofMe. Вот, поэтому мы... Uh, actual duration... Um, okay. Um, мы просто еще пока не совсем полностью uh, поняли систему, поэтому разбираемся вместе с вами. Окей, давайте тогда начинать вебинар кто подсоединится к нам, а, здорово. И, в принципе, мы будем разбирать все, все уже остальные моменты. I, I was just saying that let's begin our webinar and some people will join. As we will, also. yeah, we will see them. Um, я сейчас пишу вам сообщение. А, с какого вы города? Напишите нам. И а, все, а, все нас могут слышать, все нас могут, э, в принципе, видеть. Тоже, если слышать и видеть вы можете хорошо, поставьте циферку 10. So, where are we at? Begin. <laughs> <laughs> okay, so for introductions, I'm Tim Bogue, and this is Jenny Wilhelm. Да, я, а, меня зовут Тим Бок и Евгения Вильхельм. Мгм. And uh, uh, we will today we'll be talking about um, how to how, how to build strong relationships with uh, uh, with children from previous marriage. So Uh, we started dating. We each have children from previous relationships. Итак, um, um, я буду переводить пока что, поэтому um, все, uh, да, еще момент такой. Uh, все вопросы, пожалуйста, uh, под конец а, вы можете писать, я, пров... я буду проверять их время от времени, но, в принципе, от... мы будем отвечать вопро... на вопросы уже под конец вебинара. Это Тим, Тим Бог, как он сказал, и а, Тим говорит о том, что а, мы начали а, встречаться, и у нас у каждого а, из нас были дети с предыдущих браков. So we've uh, we've done a pretty good job of integrating our children into into a family unit. И за это время мы на самом деле мы очень много сделали для того, чтобы детям um, было uh, комфортно и хорошо. Uh, Э, в принципе, войти в наш, э, в наш как бы союз, да, с на, э, в, нашу, в нашу семью, влиться. So, uh, we've done some research and we've, we've uh, talked to our kids and we've figured out our, uh, the content for our webinar today. Um, мы, uh, конечно, мы что сделали, то есть для того, чтобы подготовиться к этому вебинару, uh, а, мы просто сели вместе, да, то есть и мы посмотрели, что мы вообще сделали в течение этого времени, но также у нас был а, такой момент, мы просто взяли <laughs> наших детей, посадили и спросили, говорим, ребят, а, что, вот как вы думаете, что мы для этого делаем? То есть мы задали вопросы, которые детям было легко ответить на, на данную тему. И что самое удивительное, просто были невероятные ответы от детей. Мгм. Right. So that it was i- i- i- uh, really amazing answers from kids. Мгм. Yeah, uh, it was great. So, uh, let's see. <laughs> Where to start? So, the, I guess the most important part that we've come up with is that we both have to be on the same page. А, да, самое важное вообще в семье, да, то есть это быть... А... <laughs> Sorry. Um, то, что э, семья, то есть, ну, как бы родители должны быть э, в первую очередь на одной волне. Mm -hmm. uh, this was kind of interesting for us because when we first started dating, we had different parenting styles. Ам, До того, как мы вообще начали встречаться, у нас а, был совершенно, ну, мы по-разному смотрели на то, как должен себя вести родитель. We we ran into a, a situation where uh, <laughs> it was our kids wanted to were we wanted our kids to be in a musical through church, Да, и у нас, ну, как бы из-за этого, конечно же, были некоторые моменты такие интересные. А, например, когда а, мы хотели записать наших детей а, ну, в мюзикл. Um, Женя, uh, when, when we went there, Женя told Emmanuel, You're gonna be in the musical. <laughs> И когда мы пришли записывать наших детей, Женя просто сказала, Иммануил, ты участвуешь в мюзикле. And I asked Alina, и, do you но, wanna do it? но а, я спросил у Алину, а ты хочешь это делать? То есть, а, Жень, ну как бы я, а, Женя сделала так, что она просто сказала, что он участвует, когда Тим начал задавать вопрос, а хочешь ли ты участвовать? So at uh, that difference in, in parenting styles right there was Женя told kids, this is what you do, and I said, Тайваню. То есть это была как раз вот а, разница, когда Женя спросила, а, когда Женя наоборот сказала, ты идешь, а вместо того, чтобы я сказал тоже, ты идешь, я начал задавать вопрос, хочешь ли ты. So what happened was Emmanuel went into the first, uh, uh the first. И что произошло? Yeah. И что произошло на самом деле из этой всей ситуации, то что Эммануил пришел uh, а, перв... на первый урок um, потому что Алина сказала нет. Э, yeah, hung out with Esther at that time. И, а, и Алина, э, Алине пришлось два часа провести это время вместе с нами. Конечно же, ну, с нами весело, но не настолько, <laughs> я думаю. And then, and then after... Она, ей было, про, э, как это, она соскучилась. <laughs> After practice that, uh, that night, и а, после как раз этого практи... ну, э, этой практики, после этого урока, Иммануил вышел столь... со столько энергии, ему было весело. And, and but what came from that was later that week Женя and I sat down and we said, okay, we need to be on the same page. И после вот этой вот как раз истории мы э, посмотрели на это и мы сели с друг другом и сказали, нет, так не пойдет, то есть, ну, как бы, не пойдет, что ты э, одно говоришь, я другое говорю, нужно нам быть в одной конве, нужно нам идти как бы по одному. Mm-hmm. So what we did was we sat down and we talked. We, we were И open что мы, конечно, what, сделали, what то есть мы, мы поговорили об этом. And we came up with our boundaries. We came up with our и мы на самом деле на начали а, описывать вообще друг другу, то есть как мы видим, а, кто такой родитель. То есть и мы начали а, смотреть, то есть ну как бы, окей, хорошо, то есть ну как бы вот ты это так видишь, я это вижу вот так. Почему я вижу это так, почему видишь это ты так? И мы начали формировать наше видение наших отношений, нашей, а, наших а, отношений как а, родителей к, по отношению к детям. И также мы начали формировать границы нашей семьи. And since we got on the same page, now the kids know what to expect from us. И так, э, когда мы сами обсудили между собой э, наши границы, как мы вообще себя ведем, э, мы, для нас было уже легко, и детям было легко уже принять наши правила. We're we're able to be consistent. То есть мы, эм, это нам позволяет быть постоянным. Мгм. So, what we did was the other day we sat down uh, with the children, and we we said, and as a group, we said, what are the things that have helped this to get to where it is? And those and those those we actually have eleven uh, uh, 11 steps that we that we've taken that we'll share with you tonight. <laughs> Sorry. <laughs> Тима нервничает. <laughs> Вебинар. А, поддержите нас, ребят. А, но а, мы после этого, то есть, да, на самом деле, мы сели с детьми прямо в большой комнате и поговорили, и мы рассказали, что мы от них ожидаем – какие мы желаем правила и какие будут правила в нашей семье, и что мы делаем, в принципе. So, uh, the, the first one that we felt was most important. И, в принципе, вот то, что мы как раз uh, один, мы на самом деле 10 сказали, что шагов, но uh, мы порассуждали, что на самом деле их 11. Вот, um, и я думаю, что их еще намного больше um, мелких таких подшажочков, но а самые такие глобальные мы, в принципе, обсудили их. Mm -hmm. Sorry. First one. Yeah. Now first one. Now the first one. because the first one would be would be uh, as parents, we need to tell our feelings to the children, but not in a way that we're accusing them of anything. Uh, первое вообще, первое-наперво на наше, наверное, правило семьи, да, то есть это говорить uh, свои чувства умение говорить свои чувства, не обвиняя другого человека. И это... И это не только в отношении а, детей, да, а в отношении даже нас друг друга. Yeah. So with that one, it's kind of kind of difficult because a lot of times when you talk to the kids, you want you want to say, okay, well, so this is why I feel like this, but it, it's really difficult because you got to explain why you feel that way without making them feel bad. Does that make sense? Yeah. Um, и это бывает наверняка сложно многим людям. Почему? Потому что когда вы говорите чувства свои, да, то есть, ну, как бы все равно э, хочется думать э, как, о том, что как бы не обидеть другого человека. Либо наоборот, а, многие люди, вместо того, чтобы говоря свои чувства, они а, скатываются именно в обвинение. What, what we started doing to, э, to get our, our feelings expressed in a positive manner with the kids и что мы начали делать, а, чтобы, на, чтобы наши чувства были в позитивном ключе? we'll, we'll sit down before dinner and uh, We'll talk about things that we're grateful for. И uh, да, это был, uh, это у нас на самом деле традиция уже. В принципе, uh, то, uh, что мы взяли детей, и каждый, когда мы садились кушать, например, ужин у нас или там обед, да, то есть uh, мы начали говорить о том, uh, в чем uh, нас видно. Окей. Okay. Um, за что мы благодарны? То есть каждый из нас говорил, за что он благодарен. So that gives us a chance to uh, to express our feelings, but in kind of a kind of a laid back atmosphere. Mm -hmm. uh, 11. Um, и это то, что нам позволяет как бы а, нам говорить свои чувства. То есть это то, что на самом деле учит детей тоже, говорите о их чувстве, и вы тоже можете, имеете право, то есть говорить о ваших чувствах. Вообще очень хорошая э, такая немножко под, под, э, под тема. Я могу выложить это в, в Телеграм, на, на наш Телеграм-канал, Поэтому, кто смотрит вебинар, пожалуйста, знайте, что в телеграм-канале будет э, это лежать. Э, вам подсказочка по поводу чувств. А, Э, Потрясающий был тренинг, э, э, когда я принимала, не знаю, наверное, полтора года тому назад в одной а, с одними людьми. И а, нам давали вообще полностью, то есть, ну, как бы чувства, какие, а, большинство чувств, которые испытывает человек. И это прям картиночка, которая вам поможет. So, uh, also we talk about our fears with the kids. Также мы разговариваем о наших страхах. Это второй, второй пункт, это говорить свои страхи. Не бояться говорить свои страхи. И um, this is I will tell, okay? okay. А, <laughs> да. И по поводу страхов, на самом деле, не бояться говорить о своих страхах. Почему? я могу рассказать, почему. Потому что а, порой мне, например, а, бывает страшно внутри себя, я начинаю говорить, о боже, вот если я, ну, как бы э, раздражаюсь на это, и э, у меня есть мои страхи, то есть, ну, как бы в отношении, допустим, Алины, да, то есть, ну, как бы Алина это Тима дочка, Эммануил это мой сын, можно сказать так, но это наши дети, вот, но... Э, мне порой страшно, я думаю, боже мой, как же мне сказать Алине это, как же мне вот, ну как бы это вот, но тоже это важно мне, почему? Потому что а, без того, чтобы, а, например, Алина, во-первых, знала мои страхи, да, то есть, ну, как бы, кажется, о боже мой, это же я буду, э, как это, мне будет стыдно перед ребенком. На самом деле это не стыдно. И на самом деле, сколько раз я проговаривала свои страхи детям, и это не только на самом деле Алине, я проговариваю эти страхи даже своему сыну, то есть, на самом деле, и своему сыну в том числе. И это, наоборот, сближает нас. Почему? Потому что они начинают не манипулировать эм, нами, эм, видео, эм, I think that's a little bit on, on my side, yeah. No. Um, <laughs> я просто смотрю видео, чтобы все было хорошо. <laughs> Красивая девушка. Um, так вот, um, я говорю о своих страхах, когда а, мы становимся более сплоченными. И я смотрела очень много раз, когда мы с Алиной, например, я говорю, слушай, мне страшно сказать вот это, вот это, вот это. Он говорит, нет, ты должна сказать. И когда я, наоборот, проговариваю свои страхи, это удивительный отклик дает, потому что ребенок понимает то, что, слушай, ну, на самом деле она человек, она не робот. И а, при том, что я бываю, там, например, а, я русская мама, я не американская мама, это две разные вещи тоже, э, вы должны понимать это, но при этом при всем все равно дети а, понимают, что их любят, и с ними открыто разговаривают. И эта открытость как раз через даже мои страхи позволяет нам быть более, глубо, ну, более а, глубоко строить отношения. Mm -hmm. Third. Third. Okay. <laughs> so uh, discuss things with the children, but don't don't condemn them. Don't. Uh, Мгм. А, По поводу обсуждайте своего. вопросы с детьми, но не осуждайте детей. Мгм. how would you explain that? Вот, Discuss I, what? I already You told. already did. Okay. <laughs> so uh, here a big one is is allow your kids to communicate their feelings openly, um, without feeling like you're going to judge them for it. То есть, um, когда вы обсуждаете, позволяйте детям говорить о их чувствах, um, о их чувствах открыто, для того, чтобы они не, не, не ощущали, что вы их осуждаете. То есть, даже если вам кажется, что о май гад, он говорит что-то не то, он говорит... Э, иногда дети говорят больные вещи, и вы это знаете, взрослые. Uh, но при этом при всем вы просто должны выслушать. Это важный шаг номер три. Просто сидите и выслушиваете чувства ребенка. Вы обсуждаете этот материал, вы обсуждаете эту, а, я не знаю, конкретную, а, конкретную а, какую-то поведение, например, да, то есть, ну, как бы, но вы обсуждаете не ты плохой такой-то, такой-то, а вы говорите, хорошо, а давай разберем, а что бы было бы, если бы кто-нибудь вот так вот, вот так вот, вот так вот поступил, как ты считаешь, что бы ты чувствовал, а как ты чувствуешь, то есть вы перенаправляете свою энергию в не в осуждение, а наоборот в обсуждение. Угу. В любовь, можно сказать даже так. Угу. All right. So, uh, don't place blame on your kids or take sides with them. If, if Самое важное тоже не а, не берите а, не не не возлагайте вину на какого-то одного ребенка и не принимайте сторону одного ребенка. Только лишь одного ребенка. Mm -hmm. Can you tell the, so, the story about it? Yeah. yeah. So Perfect. All right. So when when our kids are fighting, uh, which happens sometimes a lot. Ага. А, и, ну, как раз я просто спросила, говорю, ты расскажешь историю какую-нибудь про это, потому что куча историй. um, uh, у нас дети порой ссорятся с друг другом. Uh -huh. They don't always get along the greatest. but they do get along pretty well. Uh, they uh, when they're fighting, what? Louder. when they're fighting, we just uh, we try not to intercede, not to get in into their fight. А, минуту. Uh, just one second. Ам, минутку прям. There we go. Окей. Да. Ам, м, когда они ругаются, мы стараемся не брать, ам, с- не, э, не выбирать сторону одного ребенка. То есть я никогда не становлюсь на сторону Иммануила. Также Алины в том числе. Um, и Тим делает то же самое. Mm We, we let them solve their, <coughs> their grievances with each other. И мы даем им, вообще позволяем момент, когда они ссорятся с друг другом, поссорятся с друг другом и прийти к какому-то а, общему знаменателю. When they when they do come to us to to help solve one of their uh, one of their arguments, we don't we don't take sides. We don't say, okay, и когда они, например, ссорятся и не могут определить, э, не знаю, там, кто прав, кто виноват, они, конечно, приходят к нам и а, пытаются от нас как бы э, стребовать э, вот это вот кто прав, а кто виноват. Но на самом деле мы не берем, не, не становимся ни на чью сторону в этот момент. And that, that way they know that they can come to us and get honest, uh, honest help. И а, они понимают, ну, как бы, когда мы не становимся на, на чью-то одну либо сторону, да, то есть а, дети в итоге, они начинают понимать, что... А, what you just told? Да, и они начинают понимать то, что а, когда они приходят за, сове ну, за советом, да, то есть либо вот, чтобы мы решили какой-то вопрос, что это будет честно решенный вопрос, <laughs> что это не будет... А, вы помните, как а, в, в Соломоне был рассказан, а, такой рассказ, да, с Библии, о том, когда женщина одна родила ребенка, э, две женщины родили э, ребенка, но одна задушила ребенка во сне и э, забрала у другой женщины ее чада. И они обе пришли к царю Соломону и говорят, так и так, царь Соломон, ну как бы ты мудрый из всех а, правителей, пожалуйста, нам, ну как бы раз, э, раздели, да, то есть нас. И он что сделал? Он взял это дитя и говорит, Окей, если вы не можете его поделить, я возьму его, разрублю напополам и вам отдам две половины. На что мать сказала, нет, нет, нет, отдайте лучше его вот той матери, да, то есть, ну, как бы, ну пусть он будет жи жить. И это то же самое, то есть, ну, как бы, когда, а, когда вы не становитесь только на, э, а вы смотрите, как бы они, чтобы жили вместе хорошо, а не то, как вот этот вот будет жить только хорошо, а этот, ну, ладно, так уж. А когда вы, наоборот, соединяете, тогда это становится лучше. Тоже э, момент такой, чаще напоминайте вашим детям, что мы семья, это твой брат, это твоя сестра, мы любим друг друга, я люблю его, он любит меня, мы вместе семья. Там, я не знаю, если вы поженились, здорово, то есть если вы не поженились, значит вы должны, ну как бы, если это серьезные отношения, то есть, ну как бы, когда э, будет уже семья, э, семья, как сказать, официально, да, то есть вы тоже должны это проговаривать. Мы поженимся, мы, э, у нас будет официальная семья, сейчас это вот так вот, то есть вы им даете... Э, подушку под них подстилайте, о том, чтобы дети тоже не переживали, потому что это для них тоже переживание определенное. So, spend quality time with your kids. Итак, а это this is which one? Uh, this um, is six. И шестой шаг после того, как чтобы не возлагать вину на одного только ребенка и не брать сторону одного ребенка, это шестой пункт проводите время с друг другом, э, время, которое на самом деле э, будет ценным и драгоценным. То есть это в играх, в поездках, в веселье, э, на каток, еще что-то. То есть что, чтобы вас это соединяло. Did you get a story? No. Nope. <laughs> so for quality time, uh, for instance, today. Uh, да, ну, например, вот как сегодня, например, у нас тоже было наше вот это вот время, то есть драгоценное время вместе. We, we actually took the kids today. We didn't even tell them what we were doing. We, we took them, we told them dress warm. Мы, а, вот, например, сегодня мы взяли детей, и мы им сказали только, что так, а, одевайтесь тепло, и мы кое-куда едем. Мы даже им не сказали, куда мы едем. And we took them out and we went ice skating. И мы приехали, мы, мы покатались на коньках все вместе. What we all learned is that Emmanuel's a really good ice skater. <laughs> И что мы сегодня узнали, то что Эммануил э, достаточно хорошо катается на коньках. And then Alina can ice skate. И оказывается, <laughs> и оказывается Алина <laughs> научилась кататься, и она может теперь кататься. Yeah, so, but what that ended up being was as a family, at one point while we were there. Uh, и, например, тоже, э, когда, uh, так как мы семья, и вот, например, uh, на этом ринге что произошло? We were all going around the ice rink, holding hands, four people wide. <laughs> и э, в какой-то момент мы что вообще сделали, то есть, ну, как бы мы вчетвером держались за руки и катались по всему рингу. То есть Алина держала меня, а, меня держал Эммануил, а Эммануил держал Тиму. В общем, было весело. Yeah, so we, it, it was, the quality time allows us to bond as a family. То есть ценное вот это вот время, проведенное с друг другом, на самом деле, это, а, оно делает между вами а, очень... А, очень серьезные, как сказать, bond Yeah, I, I don't, uh, whenever, whenever. Um, то есть вы становитесь а, ближе друг к другу. Я на самом деле забываю русский язык, поэтому, а, простите. <laughs> show affection to to your partner's kids. Да, показывайте свою привязанность детям вашего партнера. Give, give them cuddles, give them hugs. То есть обнимайтесь. Um, uh, я не знаю, проводить время, иногда даже в постели. То есть um, нашим детям, допустим, Алине ей только 12 лет исполнилось, Эммануилу 11. Мы... Uh, мы иногда, на самом деле, например, лежим утром, мы уже там одеты в пижамы, дети уже знают, они стучатся, а мы к вам хотим. Такие, ну хорошо, идите к нам. И они к нам ложатся, то есть, ну как бы мы обнимаемся, и, и такая, а, мы как морские котики. То есть, в принципе, для детей это очень важно. И, кстати, такой момент один, когда мы сегодня спросили у детей, а, что для вас а, одно из важных моментов осознания того, что я твой родитель, то есть, ну, как бы, принятие того, того момента, что я не посторонний уже человек, да, то есть, а я твой родитель, что ты для меня мой ребенок. А, они оба сказали первым пунктом <laughs> это то, что а, именно проводить а, обниматься и привязанность вот этого, то есть, ну, как бы, когда вот там вместе. Did you get the story on that one? Yep. Perfect. I did. Pile of seals in the bed. Pile of puppies. <laughs> Um, um, don't be afraid to give uh, to, to give guidance to the kids, to give them advice. Uh, да, и не, не бойтесь им, это, так, восьмой пункт, давайте переходим к восьмому пункту, uh, это по поводу советов. Не бойтесь давать ваш совет а, либо руководство к жи в жизни. Uh, Zhenya а, began uh, teaching Alina some some art stuff because I don't know if you knew this, but Zhenya is an amazing artist. Uh, <laughs> например, как Женя uh, начала uh, помогать Алине и давать советы, как рисовать правильно, то есть, ну, как бы именно с художественной стороны, а, если вы знаете, да, я художник. Дизайнер-художник. And I, that, that becomes a, a way for the two of them to have something in common and, and it kind of breaks the ice with them. И это то, что позволило um, как раз um, между Алиной и Женей, то есть мной, uh -huh, um, создать вот эту вот... Um, um, bounding. Um, Break the ice. I understand. I don't remember the word in Russian. I'm <laughs> pretty bad. I think that I, I'm pretty good in English, or like in Russian anymore. Anyway, um, <laughs> я просто говорю то, что я, наверное, уже это лучше на английском, нежели чем на русском, но чем больше я буду, наверное, с вами разговаривать, общаться, наверняка он будет у меня русский лучше с каждым <laughs> разом. Вы мне будете все помогать в этом. А, на самом деле это то, что позволило нам быть ближе, э, мне быть ближе с Алиной. Угу. So, and with me, uh, Emmanuel and I, I've, I've started teaching Emmanuel some martial arts stuff. И, например, как Тим uh, с Эммануилом, Тим начал его обучать э, борьбе. Mm And that, that gives us something that brings us together. И это то, что позволило им быть тоже вместе, то есть, ну, как бы, это особенная часть между ними. <laughs> И когда он, конечно, бывает э, зол на меня, ну, мы можем иногда побороться. <laughs> В шутку. So, um, another big thing is to make jokes, to keep a sense of humor. Don't, Девятый don't be пункт. too serious all the Девятый time. уже пункт, поэтому уже чуть-чуть осталось. Девятый пункт – это а, веселиться и юмор в семье. Юмор творит чудеса. Ребята, не только в отношении детей, но и в отношении взрослых. Маленький секрет. <laughs> А, От где... маленькой такой компании. <laughs> <laughs> А, offer to help the kids with with whatever, whether it's their homework or whether you're helping them with chores. Uh, you, you you you didn't say that it's ten, so I'm confused. Oh. So we already done with nine about making jokes. Fun? Yes. Oh sure. Do we need to make a story about it? I don't or know. Tell a story about it. Um, that's fine, no. Ну, а, uh, окей, okay, ну в <laughs> десятый, потому что я просто такая, подожди, подожди, <laughs> куда мы идем? <laughs> так, десятый пункт. Итак, э, после того, э, что нужно веселиться и все-таки не... Родители, вспомните, когда вы были детьми. И, в принципе, я могу так сказать, что а, быть веселым и шутить, юмор в семье, в отношениях творит чудеса. Если вы с друг другом не умеете шутить, поверьте мне, вам будет сложно с детьми. Детям нужны веселые, интересные родители. Не серьезные, Мы серьезные, мы и так серьезные в жизни. Но, боже мой, ну жизнь настолько крута и интересна, что хватит быть серьезными. Вы можете серьезными быть в какие-то моменты, но будьте, э, ищите яркость жизни и показывайте детям, они не смогут научиться ни от кого, кроме как от вас, родители, драгоценные мои, этому э, юмору, приколом, подколом. И делайте это не только чтобы обидеть или еще что-то, а делайте это с любовью. Но обучайте это детей. И это важно в жизни. И это важно в отношениях между вами и детьми, и между парами. Ten. Yes. Number ten. Offer them help. Десятый. Десятый пункт – это помог, помощь им. То есть а, спрашивайте, в чем им нужна ваша помощь. Whether it's with homework, whether it's with chores. И это может быть, а, может быть, в домашних каких-то делах, или, например, домашнее задание, либо а, что-то а, помощь, например, по дому. Whether it's helping them to set up a practical joke on Женя. <laughs> Тим говорит, либо это, например, э, как э, и, и, э, им их научить практическому юмору и подшучивать над Женей. <laughs> <laughs> Да, над мамой они любят поприкалываться. They, they love it when you offer to help kids, they just Когда вы uh, говорите я тут, я готов тебе помочь, они им это правда нравится, они это любят. Mm -hmm. So and that brings us to our our final point. И все, что мы сказали, uh, нас подводит к самому последнему пункту, одиннадцатому. Love them unconditionally. Это безусловная любовь. Love both your kid and your partner's kid. Because when you come together, when we came together, Alina is Jenya's daughter and Emmanuel is my son. Um, имейте эту безусловную любовь. Учитесь этой безусловной любви. Почему? Потому что когда вы приходите с партнером а, в одни отношения, да, у, у, у вас у обоих, у, у оба, есть дети с предыдущих браков, вы должны понимать, что это ваш тоже ребенок. То есть а, Алина это моя дочка. Я не могу ее взять и раз, э, как это разрубить и сказать нет, нет, нет, это дочка Тима. Нет, так как он мой партнер по жизни, да, то есть это мой, э, он мой мужчина, а Алина становится моей дочерью. Также и в отношении Тима и Мануила. Иммануил становится его сыном. Yeah, we're a, we're a family, so we all have to love each other as a family. И так как мы семья, мы должны любить друг друга именно как семья. So, the, the big thing is, treat all the kids like they are your own. Because when you come together, those kids are your kids. They're not they're not her kids and his kids. They're our kids. Yeah, I already told this. Yeah, perfect. Um, да, и, и еще раз я повторюсь, то есть, ну, как бы, um, вы должны понимать, что это ваши дети, а не только лишь одного там партнера, да. А, и, кстати, я хочу вам сразу сказать интересный момент. 4 января начинается игра как вырастить успешного ребенка в Pride International. Если вам интересна эта тема, и если вы хотите на самом деле иметь практические советы, которые вы можете уже использовать в течение, по-моему, 30 дней или 60, эм, играя в эту игру, что называется, игру в тренинг, да, то есть, ну, как бы, э, и имея вот это вот общество, которое вас будет тоже поддерживать, Присоединяйтесь, пожалуйста, напишите нам а, в Фейсбуке, либо а, а сообщения либо в Фейсбук, либо в Телеграме, либо в, в Инстаграме, а, где-нибудь, то есть, ну, как бы напишите нам и скажите, что вы хотите присоединиться, и мы вам дадим а, ваш именно линк под, а, под эту игру-тренинг. Но эта игра-тренинг будет, на самом деле, что-то нечто, потому что а, это не только теория, теоретические какие-то вопросы, это практика. Практика на каждый день. Perfect. Perfect. Oh, yeah. uh, I told just about Pride International that we have uh, training on 4th of January. 4 января начинается уже старт игры. Уже записалось, uh, а, сейчас я вам даже скажу, чтобы не собрать сколько uh, записалось людей. Мы постоянно с сотовыми телефонами, посмотрите, и у нас приложение как раз сделано для сотовых телефонов. Угу. Так что, и это не просто приложение, которое эм, игра для ничего, а это именно то что, приложение, которое в тренинги, вы на, на целый год получаете э, как это, возможность играть в тренинги, и эм, э, 25 дней идет эта игра, и... Эм, уже людей туда сформировалось, а, а я не могу посмотреть. А, в общем, уже больше тысячи людей. А, итак, успейте попасть на эту игру. На самом деле, это то, что вам поможет тоже в развитии не только ваших детей, но и партнера детей, как вам сделать это ближе? Именно создать отношения ближе. Okay. Mm -hmm. So. Ссылочку мы вам скинем. How do you join our... How do you join our team in Pride? Uh, I already told. You already told. Yep. Okay. That um, you can send us uh, Facebook or uh, personal mail. Yep. Oh, perfect. perfect. See, she got ahead of me. That's what I love about her. <laughs> <laughs> Королева. Э, Да. so I guess any questions? А, Если у вас есть вопросы, вы можете позадавать сейчас, но а, у нас уже ам, let's if there's like people I understood that some people couldn't figure out how to write down probably on Yeah. on it. So we had several questions from other people. Um, do you remember them? From Instagram and from from Facebook, yeah. Facebook, right? Uh, yeah. Um, okay. Can you answer them? I don't remember what exactly the questions were. You need to remember. I know. I need to <laughs> remember. Um. There's an easy way to find out. So we we had uh, one question that we had <laughs> was it was a concern from somebody who who uh, she was already in a relationship and she's having a hard time. Итак, uh, ам, мы, а, например, у нас а, был один из вопросов, то есть, ну, как бы, ам, от одной женщины, которая, у нее а, есть а, тоже уже отношения, то есть, ну, как бы, и А, дети от прошлых, ну, как бы с прошлых отношений. So she, she's having a hard time creating that bond with the children, and she asked us, she what she said was, it's real, it's real, uh, it's easy to say, but it's hard to do. И а, как раз вот она нам сказала, что, а, ребят, это легко сказать, но как бы, но а, очень тяжело сделать. And and she's correct. It is hard to do. И э, да, она с одной стороны права в этом. But as long as you know what to do and you stay consistent with uh, with how you do Но it. А, если вы знаете а, если вы знаете даже вот эти вот советы, да, то есть, ну, как бы буквально 10 вот этих 11 пунктов, а если вы будете их применять и будете постоянны, у вас получится. Mm -hmm. No, just, just stay consistent and, and do what you know is right. Um, да, будьте постоянны во всем. Um, uh, а, also, um, был такой вопрос uh, от одной леди, um, Наталья, не помню uh, фамилию, но um, она задавала вопрос по поводу того, как же... Um, как сделать так, чтобы быть вместе э, с партнером, да, то есть, ну, как, с которым ты живешь, э, на одной волне и как, чтобы, ну, вы не ссорились. Do you remember this question one lady was asking that um, how to be with the partner on the one on the same page and not argue about it? So what you answer for it? Yeah, how how to be on the same page and not argue about where you feel the boundaries are. Um, the simple communication between the two of you to sit down and to openly and honestly tell tell your fears and your uh, your concerns, and that that helps you to uh, that helps you to get on the same page. It helps you to, to А, learn. то есть, да, будьте, а, будьте с друг другом открытый и будь, а, будьте с друг другом... Вы должны, во-первых, сесть и с друг другом обсудить, что вы ожидаете друг от друга, чего вы ожидаете, то есть, ну, от вашей семьи. И, в принципе, это уже другая, на самом деле, тоже игра в Pride International, <laughs> которая называется э, э, «Как создать э, счастливые отношения» по счастливым отношениям. И, в принципе, а, один был момент такой между а, нами с Тимом. Мы оба прошли очень много тренингов. У Тима еще а, тренинги по работе, то есть у него на самом деле очень большой багаж знаний по по конфликтологии, по отношениям именно а, с конфликтной именно точки зрения. То есть конфликтология это, наверное, од одна из мощнейших, а, как сказать, а, у, у Тима такая сильнейшая эм, база знаний. Вторая тема это лидерство, то есть, ну, как бы, и лидерство не просто в, это в любых отношениях, то есть в семье, в, на работе, то есть везде, то есть по жизни. А, вот. И, в принципе, мне кажется, что Тим обязательно поделится с, э, э, э, такими знаниями с вами, потому что это, на самом деле, очень, очень интересные знания. Но а, мы как раз в Pride International проходили игру эм, по счастливым отношениям, и один, одно задание <laughs> было, нужно было расписать свои страхи. И вы знаете, это было для меня очень сложно. Я вообще, когда а, увидела, что первое там задание было, не помню какую, но надо было что-то раскрывать, свои какие-то моменты, я, сказ... я села, я разревелась, сидела и говорю, все, нет, мы выходим из игры. И Тим такой сидит рядом со мной и говорит, нет, мы не выходим из игры, <laughs> мы идем дальше <laughs> вместе. И нас... That, <laughs> uh, а, I wanted to quit the game. Oh. и um, Тим говорит, нет, мы не выходим из игры, мы идем дальше. И неважно, как ты думаешь, как ты чувствуешь на данный момент, ты будешь чувствовать себя по-другому через там какое-то время. И вы знаете, когда вот было, а, было задание по поводу, надо было расписать свои страхи, и в принципе я думаю, что это было наше на самом деле задание, которое а, повлияло тоже на, наших отношениях вообще по всем параметрам, то есть это и в наших, и в, в, э, с детьми отношений. надо было расписать именно свои страхи. И не просто расписать свои страхи, но э, я писала свои страхи, он написал свои страхи. И когда он мне зачитывал, э, Тима зачитывал его страхи, я на каждый страх говорила позитив. То есть у него, он говорит, э, так и так, мне страшно вот это. Я говорю, окей, я тебя услышала. Но а, я хочу тебе сказать, что вот это вот решается, я вижу решение этого так. Вы знаете, что самое смешное было? То, что все страхи это у нас вот здесь. Они на самом деле, они настолько, по сути, свои бездейственны, но вот это вот как раз а, попытка того, чтобы быть вместе, попытка, чтобы быть... А, А, попытка того, чтобы попытка того, чтобы быть, а, как сказать, рассказать эти все страхи друг другу, это важно, это нужно. И также это ценно по отношению к детям. I told that um, the fear, when we told about fears, it was really, um, really amazing, um, how to say, lesson for us, because this is what we also brought for our children Yep. afterwards. So, it, one of the best ways that we've gotten to where we are, as Да, самый from, лучший, uh, no, you can, you can Oh, continue, I okay. will, I will translate also at the Okay. same time. А, самый лучший момент, э, чтобы быть э, Э, вместе. Is from the trainings that we've gone through with И это как раз тренинги, которые мы прошли в Pride International. It's it's helped us when we've had our fears, when we've had our questions, when we've had our, our И doubts. это нам помогало, когда у нас были страхи, когда мы были какие-то сомнения определенные или еще что-то. То есть это на самом деле We've, we've gained the skills and we've gotten the tools from Pride International on how to мы получили, мы получили на самом деле а, инструменты, использующие инструменты, которые помогли нам а, стать ближе друг к другу. Yeah. So, get a hold of us. Да. Вы а, можете написать, а, напишите вообще, то есть, ну, как бы прокомментируйте, нам очень интересны ваши комментарии, ваши идеи, как было слышно, как было видно, а, поняли ли вы все. Let's I will go through all this uh, 11 okay, yeah. again, just really quickly. И давайте тогда вот так вот э, срезюмируем. Э, мы э, ждем от вас э, ваших комментариев, ваших э, э, советов, <laughs> также в том числе. Для нас это очень важно. А, но давайте я прям буквально закончу наш, э, наш такой вебинар сегодня. А, просто а, полностью я сделаю резюме по всем этим 11 пунктам. Давайте с первого пункта. То есть первый – это говорите свои чувства без обвинений. Второе – говорите свои страхи, проговаривайте свои страхи. Третье – обсуждайте но не осуждайте. Четвертое. Позволяйте детям говорить свои чувства и без осуждений. Пятое. Не, воз, не возлагайте вину и не принимайте а, сторону одного ребенка. То есть не возлагайте вину на одного лишь и не, не принимайте сторону только одного лишь ребенка. Шестое проводите время а, вместе э, э, за а, какими-либо поездками, играми, развлечениями, что-то делать вместе. Седьмое – это обниматься и привязанность, да, то есть, ну, как бы обнимание, а, вместе, я не знаю, там, можно руку почесать, то есть э, что-то что, -то, сделать именно вот, а, да, я, Тимур уже понял сразу, же, о чем говорится. Это потому что наша любимая в семье. Итак, дальше. Седьмое было, да? Восьмое. Советы. Давайте детям советы. И руководство в жизни, в хобби. То есть, если вы в чем-то видите, что окей, я здесь могу его подтолкнуть, и здесь я могу дать что-то такое интересное, помогите подтолкните. Давайте совет. Совет, но не, а, как это, но не я сказал вот так вот, да, то есть, ну, как бы, а советами. А, девятое. Веселитесь, будьте, я не знаю, иногда глупыми. А, потрясающая история. Мы на самом деле мы сделали э, танец вместе э, на Рождество. Вы можете посмотреть на Ютубе, но это было вообще нечто что-то. Э, наши дети вначале, когда смотрели, как мы с Тимом, я Тиму учила танцу, и Тим танцевал первый раз, кстати, вы можете посмотреть это. И э, дети такие пришли, говорят, что вы делаете? Мы такие, а потом вам расскажем, вы можете идти пока. И мы выучили движение, и э, когда мы танцевали, я говорю, слушайте, ребята, а теперь идите сюда вы нам нужны, вы должны здесь посидеть и на, посмотреть, как, э, как у нас получается. И когда Алина с Эммануилом пришли к нам, э, сели на диван и начали смотреть, и у них у обоих загораются глаза такие, типа, вау, крутые родители, вообще супер. Но что мы сделали? Мы были глупыми. По сравнению, то есть, ну как бы, многие взрослые боятся быть глупыми. Не бойтесь веселье, нету глупости на самом деле. Это тоже один из таких маленьких а, ваших моментов, где вы можете быть ближе друг к другу. И а, в итоге у нас дети танцевали. Все на ютубе, можете посмотреть. I told about dancing. Десятое. Пом помощь во всем. То есть в, по, э, в помощь в домашних заданиях или, например, по, э, спрашивайте тебе нужна здесь помощь, а, и либо мне нужна твоя помощь. Дети любят помогать, и в принципе, на самом деле, даже когда они в подростковом возрасте и начинается вот это а, а, а, не хочу и все такое прочее, им нравится, когда особенно после того, как они помогут, вы говорите, слушай, ну круто, вообще просто так чисто здесь. Давайте комплименты вашим детям. Да-да, учитесь тоже видеть, а, пусть это будет мелочь, что, что бы ребенок не сделал, но это будет важно для вас. То есть помогайте и э, как это, просите помощи от детей, помогайте детям вашим, но при этом при всем, если а, дети вам помогают, вы обязательно должны комплиментом сказать. Это было здорово, ты просто потрясающе сделал. Посмотри, без тебя бы, если бы ты это не сделал, мне бы пришлось больше времени затрачивать, я бы была бы уставшая. То есть рассказывайте им, потому что детям тоже важно знать, вы после работы, вы после там еще чего-то, да, то есть, ну, как бы детям это важно знать, как вы себя чувствуете, что вы испытываете. Поэтому вот так вот. Помогайте во всем, и также просите помощи, но с комплиментами. И одиннадцатый пункт, самый важный, это безусловная любовь. Угу. <laughs> Тима стал меня слушать. I <laughs> like, you're tired to listen to me. <laughs> Итак, мы заканчиваем наш вебинар. Ребят, мы были очень рады, что вы подсоединились с нами, к нам, и что вы а, смотрели вебинар. И а, мы надеемся, что эти шаги были на самом деле для вас помощью в ваших отношениях с детьми. Все. Всем пока-пока. <laughs> Пока-пока.